коли настане день, закінчиться війна, там заупив себе. Побачив аж до дна. Обійми мене, обійми мене, обійми так лагідно і не пускай, обійми мене, обійми мене, обійми твоя весна. При